मिलाए कभी अखिया चुराए क्या मैंने किया जादू कभी घबराए कभी गले लग जाए तेरा खुद पे नहीं काबू बिना पायल के ही